triple kill. guarda, guarda, guarda. Ah, de quê? Satu lagi. Sorry, sorry, sorry. Depan, depan, depan. Aduh. Lihat, lihat, lihat, belakang. 你看，过呀，嘿。